я стараюсь каждое утро, пока малышка с няней, два часа гулять на улице. У нас середина декабря. И вот как я одета, <laughs> у нас тепло. Заметила, что находясь дома, делая какие-то даже привычные, любимые дела, я не отдыхаю. Вот такой парадокс. Решила провести эксперимент и каждый день выходить гулять на улицу. Просто без цели. Это важный пункт на самом деле <laughs> этого задания. Гулять именно без цели. Заходить в магазинчики, которые просто по пути подпадаются. И прислушиваться к своим желаниям. Прелесть. the snow in one horse open. or two ago. I thought I'd take a ride.